Selamünaleyküm, hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Bugün yeni merhaleler, yeni açılımlar, önümüzdeki dönem, önümüzdeki dönemle ilgili e, yeni kapılar e, konusunda konuşacağız. Tabii öndeki dönemi aktarmadan önce geçmiş dönemi şöyle bir tarayarak rakamlarla olanlar arasındaki bağlantıyı kurabilmek e, açısından bir analiz yapacağız. Şimdi 1-2019 dönemi ile birlikte başlayan burayı sıfır noktası olarak alırsak sıfırla bir arasındaki e, dönem ki birinci merhale olarak e, tabir ettiğimiz dönem birinci merhalenin tam oluştuğu dönem 2-2-2020 tarihine tevafuk ediyor. 2 Şubat 2020 büyük başlangıç dönemi miladi tarihlerle gidiyoruz ama bu miladi tarihler aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen, Peygamber Efendimiz'den gelen bilgilerle 1441 Hicri ile birlikte başlayan sene itibariyle de oturduğu için bunları miladi tarihler olarak ele alıp bir e, aktarımda bulunacağız. Sevgili arkadaşlar, önemli bir bilgi. Şimdi 2 Şubat 2020 birinci merhalenin oturduğu zaman dilimi Burada rakamsal tevafuk 2 Şubat 2002, 0202 2020'nin de 20'si 222 ile başlayan dönem. Yani ikinci açılımın olduğu dönem. Hemen akabinde 33 2021 dönemi ki 21 yine 3'ü e, oluşturuyor. E, matematiksel toplam olarak 3. merhalenin e, girildiği dönem. 4-4 kapısı 4-4 2022 yine 22 4'ü oluşturan 4-4 kapısı 4. merhalenin başladığı dönem ve 5 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 5-5-5 kapısı tabir ettiğimiz hemen e, bu gece itibariyle yaşadığımız Dolunay ve Ay tutulması ile birlikte de perçin, perçinlenen bir zaman süreci içerisindeyiz. Beşinci merhalenin e, girişi olarak tabir ettiğimiz noktadayız. Rakamların tevafuklarının yaşandığı bir dönemdeyiz arkadaşlar ve beşinci merhale ile birlikte büyük açılımların olduğu ve daha büyük açılımların ve sırların da açılacağı e, dönem olarak tarif edilen yerdeyiz. Şimdi 2022 2030 arasındaki dönem özellikle burada bir parantez açalım. 1441 Hicri e, ile 1450 Hicri yılları arasındaki dönemin bu 9-10 e, yıllık dönemi Peygamber Efendimiz önemli bir geçiş, önemli bir başlangıç evresi olarak tarif etmekte. Aleyhisselatü Vesselam. Ve burada yani 2020 ile 2030 yılları arasındaki dönemden bahsediyoruz. 2020 2030 yılları arasında şu an içinde bulunduğumuz 2023'ün e, 5 Mayıs kapısı da pek çok kanallarda da e, anlatılıyor. Astrologlar da bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bizim hadis külliyatında da önemli bilgilerin e, yer aldığı bir dönem. E, beşinci merhalenin başladığı ve 6 ve 7 ve size doğru ilerlediğimiz 6. merhale 2024'te ve 7. merhale çok önemli 2025'te gerçekleşecek. 6. merhale 6 Haziran 2024, 7. de 7 Temmuz 2025 itibariyle oluşacak. Ee, merhale ki neredeyse bütün düğümlerin çözüleceği ve e, iki kutbun birbirine karşı büyük hamleleri yapacağı ve aynı zamanda ilahi müdahalenin de devreye girişi dönem olarak ele alabileceğimiz bir yere doğru evriliyoruz. 2025'e doğru. 2025'te e, beklediğimiz hadis külliyatına göre yaptığımız analizlerle bizlere dayanarak beklediğimiz Selamünaleyküm. Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Bunlarla takipçilerimiz görüyorlar. E, Havas eğitim setinin tanıtımını yapıyoruz. Bu eğitim setimizin içerisinde neler var? Arkadaşlar birincisi Havas Külliyatı kitabı bu. Nisan 2023'te baskısı yapıldı. 600 sayfa, yaklaşık 600 sayfadan oluşan bir külliyat. Verdiğimiz Havas dersleriyle ilgili bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle ve Ocak'tan gelen bilgilerin toplandığı bir külliyat oldu. Çok şükür güzel bir e, havas kitabı oldu. Tereddütsüz açıp çalışabileceğiniz bilgileri içeriyor. Havas külliyatının yanında online çalışmaları yapabileceğiniz e, 4 aylık bir dönemi kapsayan 4 ay boyunca çalışabileceğiniz şekilde programladığımız 4 kurdan ve 32 e, ders saatinden oluşan videolar var. Verdiğimiz derslerin videoları var. Bu videolarla birlikte yine derslere ait notlar PDF ortamında e, veriliyor. Ders notlarıyla birlikte videolarla pekiştirerek çalışma yapıyorsunuz. Her hafta 2 saat olmak üzere e, verdiğimiz ders programımızı size tanıtan bir e, dosyamız var Yine Bu dosyadan size tavsiye ettiğimiz şekilde çalışırsanız en verimli çalışma şeklini seçerek tavsiyelerde bulunmaya çalıştık. Çalışmalarınızda kullanacağınız safran mürekkebi bizim formülümüzde yine oluşturulmuş safran mürekkebimiz var. Yanında e, her yazı kalınlığına ait kaligrafi ile ilgili de çalışma yapabilirsiniz. Bir divit setimiz var. Bu sette özellikle 3. kurla birlikte başlayan dönemde yapacağınız çalışmaların kağıt dökümü sırasında safran mürekkebi ve divit tavsiye ediyoruz. Yine çalışmalarınızda kullanacağınız e, Javi buhuru, ortam temizliği ve ortamın enerji dengelemesi ve özellikle yılavaç çalışmalarında yine kullanabileceğiniz e, buhurdan oluşan bir eğitim e, seti inşallah iyi günlerde kullanın. Hayırlara vesile olsun sevgili arkadaşlar. E, Deccal ve Mehdi zuhurlarıyla birlikte başlayacak olan yeni merha, merhame-i kübra, büyük merhamenin başlayacağı döneme de hızla yaklaşıyoruz ve bu dönemlerin aynı zamanda ilahi açılımların da yoğun olarak yaşandığı, insanın da kıyam e, süreci içerisinde ayağa kalkma süreci ve bilinçlenme ve ne olduğunu anlama e, konusunda çok önemli bir tarihteyiz bugün itibariyle 5 Mayıs itibariyle ve sırların da açılmaya başlayacağı ve insanlığın da ile ilgili durumlarının e, daha anlaşılır hale geleceği ve çok boyutlara girmek istemiyorum ama üçüncü boyut, dördüncü boyut ve beşinci boyut olarak da tanımlanabilir. Ee, 5. merhale 5. E, boyut açılımıyla e, birlikte hakikat aleminin aynı zamanda zuhur edeceği ve hakikat aleminin aynı zamanda ilahi müdahale ile birlikte müdahale e, senin de devreye girdiği döneme girmiş bulunmaktayız. Yani Alman aslanlarının yani gök ordularının da devreye gireceği döneme Allah'ın izniyle girmiş bulunmaktayız. Ee, inananlar için hakikaten daha da kuvvetlenecekleri, imanlarının derecelerinin de daha güçleneceği ve allah Teala'nın izniyle yürüdükleri yolda daha net, daha sert, daha etkili adımlar atacakları ve dosta dost, düşmanın düşmanın iyice yerleşeceği ve kayyum olanların yamla birlikte ayağa kalkanların da yürüyüşlerinin hızlanacağı dönem olarak da bahsedebiliriz. Bu dönemle ilgili e, hadis külliyatından derlediğimiz e, bilgilerle beraber sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu e, tarih itibariyle 5. merhalenin başladı ve önümüzdeki sene 6. merhaleye doğru yürümeye başladığımız e, dönemde e, aynı zamanda enerjinin de arttığı, manevi enerjinin de arttığı ki bu iki tabirleşti frekans diyoruz. Manevi enerjinin yükseldiği bir, daha da yükseleceği bir dönem içerisindeyiz ki bizlerin de bilinç sahipleri olarak bu enerjinin yükselmesiyle ilgili şahsi e, çabamızın da artması gerektiği, maneviyatla ilgili yapacağımız çalışmaların hem ibadetler manasında hem zikirler manasında hem yine e, kardeşlerimizle paylaşım adına e, e sadakalar ve zekatlar manasında yine yükseleceğimiz, yükselmemiz, yükseltmemiz gereken bir dönem e, içerisine giriyoruz. Allah'ın aslanlarının artık devreye gireceği, seslerini duyuracağı, yükselecekleri ve yükseltecekleri döneme de girmiş bulunuyoruz. Allah'ın izniyle sevgili arkadaşlar Rabbim iman ile, Kur'an ile onun istikametinde sırat-ı müstakim yürüyen kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.